哦，不看包，不看包。你把你的包给我。给你了，怎么了？来怎么了？哎，兄弟，我给你看啊。我给你看。我什么都没有啊。我也什么都没有。紧张紧张。我紧张什么？紧张这个包里有问题。你们把我的包给扯坏了。我扯的，我扯的，我扯的。有问题啊？他这包有问题。 他等他等他！哎呀！拦住他，拦住他，兄弟们，上上！ 啥也没有。我给你们分析一下啊，就是所有拿到任务卡的，应该都是这个上面是一个包的。然后呢，我有印象，我在最早选任务卡的时候，我拍摄了一个短视频。猪是有任务卡的，鹅也是有任务卡的，姚晨有，蛙我是有的，那边是个鸡，野哥有任务卡。 野哥、赵磊、姚晨、猴子，猴子应该是人豪。野哥、赵磊、姚晨、人豪，然后我，还有一个仓鼠。